Santiago Cañete, yeah. Zurdo produciendo. Chutadura va como a Messi. Y busilos a y psicopata, voy estaba crazy, mi amor. No hay remedio para vos. dice hace tiempo que estoy buscando la manera para el problema resolverlo de una vez pero tú no puedes ver Mami, yo quería hacerte mi esposa, pero no, porque sos muy celosa Te aguanté, tú dura muy de rusa, pero no, eras tan amorosa Yo quería ver juntos el amanecer Y peleándome nada que ver Quería mi celu, no hay nada que ver Si no hay confianza, nada no va a ver y como a sí. Y busilusa y psicópata, voy estaba crazy, mi amor. No hay remedio para vos. dice hace tiempo que estoy buscando la manera para el problema resolverlo de una vez. Pero tú no puedes ver, mami, yo quería hacerte mi esposa, pero amorosa Mami, yo quería hacerte mi esposa Pero no, porque sos muy celosa